Saluton kai eh, bon venon al nia nova episodo. Hodiaŭ estas eh, lundo post Pasco kai post eh, iom da minuto mi estos sur podie por respondi la demando in pri mia contribuo al Iris programma. Kiu titoligis interfacce Explori linguistico rencontas argumento teorion. Do, restu con mi, dum la podia discuto, lau eble, se ne tutte ne gravas, cae ciu ocase restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Saluton kai bon venon alia nova Zamenhof medito. Hodia mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro. E il gazet articolo la esperantisto mi lo centam de quin. Ti utrovigias je pagio ducent kvar. Mi nesta stute certa che mi ne iam meditis sur tio antau iom da meditoi sed eh, mi certas che mia instigo cun mediti hodiaue estos malsimila alla antauai. Quelcae amicoi ec recte scrivis che la sia tempa apero de Hamleto estis uno e la plei cefai causoi, cial la dangerae confusoi cae disputoi de la pasinta iaro, tie el pace finicis, presca o tute poste signo, cae revicis cie novan energion. Uno nova amico ec scribis al ni, che la tralego de Hamleto en Esperanto plie efficis sur lin, cae pli varmigis lin, pornia afero, ol ciui plei lertai teoriai atmonoi, ciuin li iam audi. Carae ciui, ci vespere mi volas proponi cun mediton al vi. Ciu iu classicajo esperantigita influis vian convincon pri la taugezzo de esperanto e la lingvo internazia. Mia case influis multe giuste la traduco fare de colociai de la infero originale en la itala fare de Dante Alighieri. Mi memoras che mi accetis di un volume. Mi esti suffice fresh bacchita esperantisto, cai mi somerumis en Tuscanio, chiel mi duon laboris chiel shine monaco mane scribanta pergameno in alla turistoi per stila calligrafio. Cai mi esti sparto de gruppo, ni chantis eh, gregoriane por altiri la turisto in kai tut scherze mi ancau laut declamis la inferon pretendante che g estis la originala versio en la occitana kai ne nur turistoi credis pre tiu fanfaronaggio sed etcha homoi el Tuscanio kai el Florenzo kai kia mi clarigis che mi esti tutte mo tanta ilin che la traduco estas en esperanto ili ne plu credis si mi kai multa el ili resti si la fanfaronajo char shainas che la fanfaronajo estis pli credinda ol la vero No, mi ne scias bone kial mi <laughs> rakontis tion al vi, sed laŭ mia vivhistorio tio estis la pruvo, ke Esperanto vere taŭgas kiel lingvo por alt nivele traduki glasikaĵojn. Dankon provia attento, atento, ĝis kai kaj kiel ĉiam antaŭen senfine.